どうか無事でんお狼か大事ないかそうじゃこれをそなたに竜の涙必ず手に入れてまいりますあ頼む狼狼よ戦況に向かはいまずは そなたがかいわ巫女の忍びよようこそおいでくださいました さようなら巫女の忍びよあなたの行く末に豊かな実りのあらんことを。 けはの一つ一つ沼を越えて巣穴に潜り込みほししこ蛇がけはのう二つあるぞえ一つは生ガキ一つは干しガキ八じゃ 干し柿はあっちじゃ徳沼を越えて素穴に潜り込み干し柿盗んでくれようぞ干し柿どういうことだはい困りごとかいしからばお米じゃぞいお米じゃ 困りごとあるならばお米を恵んでくだされよ米だおおおまさしく巫女様のお米ありがたやありがたやお告げを頼む 星垣を欲するならば猿回し猿を踊らせ食らわせなされ。 せると Oh. 巫女の忍びよ巫女の忍びよお米が豊かに実りましたさあお手をお北条をかたじけないお米は大事また頂きにいらしてくださいさようならあなた 磨きは人人はなか生生えこ角まりおく米だおおおおまさしく巫女様のお米ありがたやありがたやお告げを頼む たこあげなされ。まし生ガキを欲するならばたこ揚げ空月回しでたこ揚げうん空月回しとは一体 忍びお待ちしていましたさあお米をどうぞおう北条を礼を言うはいしまた どうした大事ありませんそれより今お米を待て顔色が優れぬゆっくり休めはいわかりました何かあるかえ何か欲しいものはあるかでは柿を 柿を食べたいです分かったお米を差し上げられずすみません寝ていろ柿を取ってくるはいわかりました 時だ誠に取ってきてくださったのですね食えはいいただきます甘くて美味しいですそうか忍びよお手を だがもう大丈夫ですお手を分かった豊かな実りをあなたに礼を言います巫女の忍びをいただいた柿のおかげでたくさん実ったようですよければ流飲の巫女にも差し上げてください分かった 戻ったか狼をはい九郎様に預かり物がございます預かり物これをこれは米かはい先方寺の巫女が九郎様にとそうかそれはありがたい良き米と見える <laughs> 実にツヤツヤしておる 噛むとはもうございますカむ狼よ米は炊いて食べた方がうまいぞはうんそなた甘いものは好きか何でも食べまするならば嫌いではないのだなよしそなたに良いものを作ってやろう良いものとは <laughs> それはお楽しみじゃ。 <laughs> 待っておったぞ狼よさあ手を出すがよいほ おはぎじゃ仙宝寺の巫女殿にいただいたお米でこさえたのだぞさあ遠慮はいらぬ食うてみようまいそうであろうそうであろう にお米を渡していただけましたかああもらった米を巫女様がおはぎにしてくださったまあ留院の巫女がご自身でそのようなことをとても張り切っておられたそしてとてもうまかった <laughs> それは良かったですああそうか 竜因の巫女もまた人なのですねなんとは当たり前のことか死立ちもきっと故に迷いそれでも選ばれたのでしょうね巫女の忍びよ一つ聞きたいのですがなんだ巫女様の名はなんと九郎様だ九郎様 とても良い響きいつかお会いしたいものです巫女の忍びよようこそおいでくださいました受け取れそれはお主に渡してくれと書かれていたありがとうございます 受け取りますどうした私はあの人たちをまだどうしようもなく憎んでいるのですさようならあなたの巫女の忍びようこそさようあなた 私はあの方たちを失いたくないけれど留飲をお返しする道それを選べば皆と別れることになるかもしれませんそう言ってくれるのですね いいえ皆あのお方は本当にお優しいのですよこれを渡してくださったのもおいニコの忍びいらしていたのですねおかげで友達と深く語らうことができました落ちの巫女たちかはいそれで あなたにお伝えしたいことがあります留飲を断つのではなくあるべき場所にお返しする道について留院を返すそうです留飲は故郷を放たれこの日の本に流れ着いたものあるべきではない場所にあるべきではないものがある故に 我らのような歪んだ命を生み出そうとする者が絶えぬのでしょう流因や流因に連なる我らはきっと帰るべきなのです西へ神なる竜の故郷へとただいかにしてたどり着くかそれがまだ分かりません定かなことを知る者は 先方商人ならばあるいはそれは誰だこの先方寺の開祖です弱いは果たしていかほどか体内くぐりのうちにこもっています巫女の忍びよなんだこれは不死立ちとはまた異なる道故に 無理にとは申しませんもし留院を返す道を望まれるならば先方商人よりその術を聞き出していただけぬでしょうか考えておこう 巫女の忍びよもしや先方商人と会ってきていただけたのですか死んでいた先方商人は虫つき何故そのようなことがだが書が残っていたこれを拝見しますなるほど 蛇垣というものを2つ喰らえば流因の巫女を治めるゆりかごとなれるそうすれば流因を故郷にお返しすることができる私がそのゆりかご私がなりましょうお主鹿と呼んだのだなもちろんです私は 越智の巫女のただ一人の生き残り生中には死にませぬ巫女の忍びよ流飲を返す道を望まれるならば二つの蛇垣をお持ちください心当たりはあるのかおそらくは大蛇より取れる肝かと柿のように赤く染まっていると言います 巫女の忍びよ二つの蛇垣を手に入れられたのですかああ手に入れたこの赤き様確かに柿とはよく申したものですね 誠に食らうのかもちろんですそうすれば我が体は留飲をお返しするためのゆりかごとなりましょうただあなたの前でそれをするのははばかられます時を置いてまたおいでください 忍びそこにいらっしゃるのですか 目がやはりいらしてくださったのですね巫女の忍びよ私はゆりかごとなれたようです手を取っていただけますかああこれはひんやりと氷室のようでございましょうだからほら 私の涙もこぼれ落ちる間にいてついてしまうこの氷涙をお授けしましょう氷涙かもしやはいおそらくは冷たい竜の涙がさすのは竜の涙とともにこの氷涙を飲んでいただくことかと さすればきっと九郎様にゆりかごに宿っていただくことが叶うでしょう